tank mo? Full tank. 50. <laughs> And gas up muna tayo. Gas up, full tank 50. Oh, good morning sa inyo. Time check. <laughs> time check. 4.52. Call time, alas 4. <laughs> on to our lady drivers. Wow! Naiinip na kami kanina pa eh. Oh. oh, Wala pa daw siya nasa site na ano para sa kanila. Oh. wow! Ayan, lo looking po, looking for... Hello, what's up mga Marigoy, Parigoy? Muling nagbabalik ang tanda, tambalang RJ, yan, Nino, yan. So, yan, kung naalala yung si RJ, siya yung nag-prank sa akin na sinili ako. Yan, sinali ako niyan. So, gaganti pa tayo dyan. Antay-antay lang kayo mga bariko. Ay, bariko. So, ngayong araw, nandito tayo sa Robinson Place, Balawan. At anong ginagawa natin dito at bakit maraming motor? Ngayon po ginaganap ang ating masasabing uh, tourism, pro tourism, uh, tourism, pro, promo, tourism ah, tourism. <laughs> tourism bro. Ah, yun. tourism promotional promotional caravan dito sa Puerto Princesa City. Hi! Hi, kumusta? How are you? Fine, thank you. Oh. Mukha nakagising ka lang maaga ngayon. <laughs> Angie! ah, okay, ikaw dito. Nakahanap kaya pa ng lalaki mo? Hindi, baka makaipon ako. Baka makaipon ka. Yeah, yeah. Bye-bye! Ma'am, hingi lang po ng interview, ma'am. Hi! Hi, guys! guys! <laughs> Gala! Ayan, so, alas 6 pa ang start ng uh, motorcade. Uh, road 2 Tagkawayan wow. Beach yan. So, anong oras tayo nagising? 4. 4. 4. 4 ka nagising. Ako, 3 na ako nagising. Aga ako, excited ako eh. Ako, excited. Ikaw? Dali na, kahiluin na. Ah, pa ako eh. So, ah, uh, hanap muna kami ng makainan uh, ah, before o oh, sumali sa motorcade. Yan. Kasi nahihilo na raw ang ating oh. mga kasama. Kapag sila nahilo, hindi natin alam kung baka sa iba sila mapunta. So, bye-bye! Okay, we're done eating contest. We're done na kumain. So, back to... Back to habon. Game, okay. So, um, Our number! aga-aga namin nag-prepare. Yan. Ang aga-aga namin nag-prepare, naghanda at naligo. Para lang, naligo ba ako? Oh. Hindi po pala kami naligo. So, maaga kami nagising, naghanda, nagpunas uh, para pumunta dito. Tapos, yun na! May araw na! Parang, parang, parang yung jowa nyo. Yung akala mo mabahalin ka hanggang dulo pero hindi naman pala. Basa ka. Basa kasi kami, basa ka. Ayun na nga! Parang pag-ibig daw! Sabi niya parang pag-ibig! Umasa tayong maaga pa! Maaga pa magsisimula! Yung pala maagang matatapos! Atlantic. Ayun po mga parikoy, may nakita tayo naglakad. So sunday lang natin. Oh Bakit naglakad ka? Hindi ka Ha? Hindi motor. Hindi kaya ng motor, hindi kaya ng konsensya mo. Di, dahan-dahan lang kayo. Meron tayong mga kasama dito mga alien. Kaya saan planeta kayo galing? Anong grupo niyo kaya? Elite Predator at saka Elite Predator. Palawan Predator, BRCC at saka Elite. motor natin ah. Oo. Mukhang tutulak tayo pa pa, pa uwi. po ang ano, construction ng oh. ang kawayan. <laughs> Ganyan naman sa Pinas eh. Ang nagpapasaya yung mga trail. Mga trail na daan. Una, matutulis na bato. Ngayon, malambot na lupa. Oh. oh, oh. More fun in the province! Oh, oh. Ate, hi, our lady driver! <laughs> So, ito na po yung ano, pinakamatarik dito na daan. Wow. At buti na lang na semento na. Uh, hindi na tayo mahirapan. Yan. So, Sa lahat ng mga gusto pumunta dito, keep safe! Puerto Princesa Crispy Association The North Forest West Cycling Team The North West Cycling and Motorcycle Rider Team